Szanowni Państwo, lato, zbliżają się wakacje, nie tylko parlamentarne, ale e, wszystkich nas, którzy wyjeżdżają sami z rodzinami e, na wakacje w Polsce czy poza. Chciałbym wszystkim Państwu życzyć udanych e, wakacji, które sprawią, że naładujecie akumulatory, że będziecie wypoczęci i że przeżyjecie miłe chwile. Tego Państwu życzę. Udanych wakacji.